大家分享一下这个题目叫做 AI Ready 的混合云架构设计。那很明显，这个题目有包含三个 key message。第一个 key message 是 AI Ready，第二个 key message 是混合云，第三个呢就是云嘛，哦，所以总共是有 AI、混合云跟云的部分。所以这一场基本上会讲到这三个东，这个三个主题。 那所以呢，接下来呃，这个半小时大家可以看到，我会谈谈一谈，呃，这这个人工智慧，然后 AI ready 的这个架构设计，以及 IDA，呃，第一个 AI ready 的 h y p e r converged infrastructure。那首先我们来谈谈谈一谈这个人工智慧。我记得我在升国中的时候，呃，那个暑假，那个国小六年级暑假。 然后那时候有部电影叫那部有有有部影集叫做《n i g h t Rider》，那叫做《霹雳游侠》。哦，那《霹雳游侠》那有个伙计嘛，对大家知道，如果大家跟我年纪差不多大，知道伙计。那那个时期是一个人工智能的一个雏形的代表。那有一次我我无意中呃看到一个有叫那个《n i g h t Rider 2000》，就是《霹雳游侠》两千，换了一台车子。然后女主角进来之后呢，《霹雳游侠》那个车子那个伙计可以闻到。 那个女主角的那个那个香水的味道，然后他蛮 i f 的，说这是什么品牌的香水？那其实是一个很明显的，一个 I O T 跟一个 A I 的一个一台车子的一个一个一个 idea。然后接下来我们可以看到那个呃这个复仇者呃不那个 Iron Man 的那个那个叫什么呃 Jarvis。然后一直到如果大家还记得前一两年有部电影叫做《星际效应》，然后到一个会走路的机器人叫 Tars。 那基本上这都是在讲一个 AI，就讲未来的东西。那所以呢，我我主这个当开场，是让大家轻松一下，不要那么那么拘谨。 <laughs> 好，接下来呢，我们谈谈 AI。那我这个这个接下来讲这个呃机器学习五大流派，我这个地方这个资料是从亚马逊 Amazon 的这个 website 截取下来的。那我首先介绍这个 Professor Pedro Domingos，然后这个在这个呃亚马逊的那个这个呃。 Page，它有说明说机器学习的五大流派，其中有什么符号主义啦、连接主义啦、进化主义、贝叶斯啦、跟类比主义。那如果大家有兴趣想要知道说这每一个细节在讲什么东西，大家可以去去找它。但是我今天特别需要讲两个东西，就是黄色去 highlight 的东西叫做连接主义跟贝叶斯派这个东西，因为这目前是比较常被使用到的东西。 那其实有本书叫做《The Master Algorithm》，其实是这个 Pedro Domingos 写的。然后他有张图，就是讲那五个主义。然后呃，大家常谈到什么呃深度呃深度学习、深度 Deep Neural Network 或是什么呃 Convolutional 呃 Neural Network 跟 Recurrent Neural Network，讲的真这些这些专有名词，其实这些东西基本上是连接主义在发展过来的。 它是一个神经科学的分支，然后呢，大家常常讲什么深度学习的网络，什么什么卷积网络啦，什么 recurrent network，这个东西基本上是从这个发展过来的。那我这边稍微说明一下，CNN 跟 RNN，这 CNN 不是那个不是电视的 CNN，其实 CNN 大家常用，也许大家其实大家有些可能已经有读过这相相对应的东西。然后 CNN 用在比较多是那个呃脸部辨识，就是说呃，你知道就是我们脸其实它。 机器视觉是把我们人的脸切割很多的那个，切了很多的 pixel，然后它去找每个每个相机的东西。然后 R N 比较用用比较常用在这个呃叫语语音辨识的一个系统哦。那这是大家比较常用的东西，是这个连接性的主义。然后另外是叫贝叶斯派，它基本上是呃是有统计学跟概率的方法来来阐述这个人工智慧的一个方式。 然后也因为现在的这个计算机的这个能力越来越强大，所以呢，它让这个 machine learning 呢向前迈进了相当多。所以呢，我特别把这两个东西拿出来讲。接下来我们就看看啊，呃，我刚才讲了机器学习跟深度学习。那我这边可能因为这边有这个呃，有朱经理，我们这边班门弄斧一下，真的不好意思。那这边机器学习大家可能会常。 有听到机器学习就听到深度学习，什么叫机器学习？什么叫做深度学习？我这边稍微做一个 summarize，就是机器学习是它是一个呃 machine learning 的一个一个一个，应该 machine learning 是比较叫 predict，大家知道 predict 是预测嘛？预测不是不是我们 sales 上讲的 forecast。什么叫预测？就是说我们当一个小朋友生出来之后呢，我们跟他讲说这是狗，那狗这是猫嘛，对不对？那猫跟狗有什么不一样？ 那小朋友看到爸爸说：“我有两个耳朵、两个眼睛、一个鼻子，那到底是狗还是猫？”那他常会去他自己小朋友，他脑中会去分辨这是狗，这是猫。然后呢，他有一次走在路上，他发现这是狗还是猫？他我说：“这是狗，这是猫。”其实这个 process 叫 predict，但 predict 不是我们设商量，或是说我们讲预测什么没有，他只是说如果可以 identify 这个 object 是狗还是猫，其实就是一个一个 predict。好，这是一个学习的过程，然后在。 Machine learning requires training。那 training 是说其实训练啊，训练就是你一而再、再而三的告诉他这些资料。我后面会几个章节会呃有几页了，会稍微说明一下这个 process。那我只先做一个名词解释。然后第三个叫百分之八十的这个 accuracy，这个呃准确率呢，就是打就是视为一个成功哦，就是说你的识你的识别率到达百分之八十算是一个成功。 那这是一个机器学习的一个名词解释的部分。那深度学习呢，它是一个这是统计学的一个一个 machine learning 的那个 techniques 一个一个方法。然后呢，它常用在 feature hierarchies，就是呃，它会分阶层的去去做，就是分阶层去去做到一个一个深度学习的部分。然后它常常是用在呃神经网络的这个部分，这叫深度学习。那讲了机器学习，又讲了深度学习，到底它们的关系是什么？ 呃，他们的呃，对不起，呃，应该讲说，我们这边很多的学习，呃，深度学习的框架，那呃，什么 TensorFlow 啦 c a f e 啦，或或是这个呃，Map Man Labs，那基本上这些东西它有自己的特殊可以应用的场域，都不太一样。那这些东西大家可以在随手可以随随手都可以取得，因为我们工程师其实在我们 Lab 其实就很容易取得 TensorFlow，也很容易取得这个脸部辨识的一些 algorithm，其实很容易拿拿来做测试。 那这个大这个大家让大家知道一下，接下来就是要讲说人工智慧、机器学习跟深度学习它们的关系。那首先我要先讲一下人工智慧，它有分成强的人工智慧跟弱的人工智慧。我想大家，我想问一下大家，什么叫强的人工智慧？什么叫弱的人工智慧？有没有人知道？好，也许大家可以起有有奖品吗？呃，奖品，奖品。 把我一右就你就飞闻啊？ <laughs> 好，所谓的弱人工智慧呢，其实大家就是，它是被设定去做一些特定的人类可以做的工作，比如说，呃，机器手背，好，这是弱的人工智慧。那什么叫做强人工智慧？基本上它希望能够到达跟人类一样有认知功能，甚至能够超越人类的工作，那叫强的人工智慧。 那我先就先做一个名词解释，所以人工智能分成强跟弱，会有这两个东西。那机器学习大家已经做过名词解释了，它有分成监督式学习、非监督式跟增强学习。那我们我我不要讲英文，我也不要讲这个，只简单讲呃这几个差别在哪里？大家有没有听过 AlphaGo 这个这个下棋的这个这个这个比赛有吗？哈，其实 AlphaGo 它有分成很多的版本。 比如像 AlphaGo Fans、AlphaGo Lee、AlphaGo Master、AlphaGo Zero，那 AlphaGo Zero 它叫做呃，如果你看它的 slogan，叫做 From the Scratch，就从零开始。然后这是什么意思？你知道吗？如果你们到 DeepMind，就是这个 AlphaGo 这个开发这个公司的网页呢去看，那这我要讲，就是说，因为像 AlphaGo 的 Fans 的第一个版本，就叫监督式学习。什么叫就是监督式学习？就给他一堆棋谱。 好，然后让他去学习这下棋的方法。那其实这个需要很多的，需要很多的呃资料，或者说需要人工，什么意思呢？例如说，我要给让电脑、让机器视觉知道什么叫狗跟猫，我要把狗跟猫，透过我人人类去说这是狗，这是猫，我可能要给他一万张图片，这非常浪费人类的时间。好，那其实这个就叫做呃监督式学习，非监督式学习就是机器已经可以。 慢慢经学习到自己已经可以从自己，我知道什么是狗，什么是猫，来这个来开始做，不需要人类的指导。那增强式学习就是啊，大家最最知道的 AlphaGo Zero 这个版本，就是可以自己去学习这个东西。呃，如果我说我刚刚在在在呃那个 Aaron 在那个在在讲的时候，我找了一个资料，就是 DeepMind 的一个网页，它上它这写作 AlphaGo Zero 是利用增强式学习来来来下棋。 它多快，你知道吗？呃，因为它很多版本，它三天 AlphaGo Zero 三天就已经到达了，它自己学习 from scratch，从零开始，它不知道什么叫下棋，然后它三天之后就已经到达 AlphaGo l e 如果没有记错的话 l e 的这个这个这个这个等级，然后二十一天到达 Master 等级，然后到了四十天之后呢，它已经可以超越任何的版本 AlphaGo 的版本下棋的能力。哦，所以这是一个增强式一个增强式学习的一个一个 model。 那这个告告诉我们什么？不管是很多资料什么，就是他需要资料喂给他。哦，那这个是这个是这个在这个地方写 big data 分散式存储。那这个地方大家先放在心上，这个我是买这个是有意义的。然后在我刚刚讲这个深度学习这些东西，刚才解释过嘛，对？那这是靠硬体，叫 GPU 啦，是叫叫那个 TPU，TPU 是 Tensor Flow 的 processing unit。那接下来我就要讲这个绿色的部分，就是说分散式存。 呃，平行运算，因为这两个东西是组成整个人工智慧的一个很大的、重要的基础元件。那接下来我们就讲讲一讲 AI ready 的 architecture。那首先我们先呃，我从 NVIDIA 网站抓了一下它的它的这边全部是 NVIDIA 的东西，我没有我没有改任何东西。那其实它画两张图，就是一个是 CPU，一个是 GPU，然后一个是这个呃 CPU GPU，还有这个呃这个。 DNA 的这个，就是也是 optimize 过后的 DNA 的这个这个哦，这个效能比较，大家可以看到 CPU 是蓝色的，然后 GPU 一般 GPU 是这个这个灰色的，然后绿色是已经被 optimize 过的，大家可以看到其实这个效能差很多哦。然后 again 我要重复一下刚刚那个 Arisa t 那个那个讲的，就是那个 More GPU you buy, more money you save。 但是基本上，它可以的确是快很多啊！大家看，的确是快了非常非常多。因为 time is money，对，没错啊，所以大家的理也是对的。但是那个呃，那个 n v 里还是有说 GPU is composed hundred of cores the CPU，the combination of CPU and GPU can deliver the best value of system performance, price and power。简单讲，它是说我还是虽然我 GPU 很厉害。 但是如果你要找到一个 best value of system performance 或是 price，基本上你还是要把这两个东西摆在一起。这什么意思呢？就是啊，这什么意思？我后面有个架构图会稍微说明一下是什么意思。那我先回到一个部分，就是说这个呃，我们去学学到我们 machine learning 的 infrastructure，就是这个呃学呃机器学习的的过程长什么样子。那我这个这个地方。 呃，其实我我我不要再念这什么 training data，丢给他这个。我用比较简单的故事来讲一下好了。其实我直接拿我拿我儿子的故事好了。我儿子现在高中了，但是他就是他他一开始他小时候很喜欢狗，非常非常喜欢狗。然后呢，有一次呢，他就他就告诉自己说啊，我很喜欢狗。然后有一次我带他去去那个修车厂，修车厂有有有一只有一只狗，他就在我修车的时候，他就跑去摸那只狗，就就被咬了，被咬了。 所以他的他的 machine learning algorithm 告诉我，他就告诉自己说狗非常危险，不是乱摸的，所以他就把这个 model 给建立起来。从此他的心中就是说我不能摸狗，我会被被狗咬。接下来呢，后来呢，我就跟他，我说我跟他爸爸，我是他爸爸，我跟他说，哎，狗没那么危险，好不好？其实狗真的很和善的。然后呢，我就跑去，有一次我带他去去山上摸了一只狗。 然后那是邻居的狗，其实我对那只狗我也不是很熟悉，可 <laughs> 是我还是带我的我的儿子去。我说我跟你讲，狗并不 d a t a 我就告我告诉我儿子说，狗其实很和善的，你看看，你可以摸它。然后他就一直这真真的吗？真的可以摸狗吗？我说，哎，爸爸表演给你看。然后我就做动作，我去摸它的屁股，哎，摸一摸，那狗好像好像它一直看着我。然后我就摸它屁股，他说 OK，都 OK 哦。然后呢，结果后来那个。 我这个儿子说：“哎，真的看起来是可以。”他就 predict，他就是，哎，那我就是预测应该我摸狗应该可以，所以他就做 evaluation，实地去做测试。结果呢， <laughs> 狗猛翻忽然转过头咬一下他的手， <laughs> 完了，这是 incorrect。他妈妈说：“你看，爸爸，跟你讲，这狗是被会咬的。 <laughs> ”就是整个 machine learning infrastructure，那这些东西。 我这个图片是从 Terra Data，我这个、这个写拼错，不好意思，是从 Terra Data 拿过来。但是这几整个 process 就是我们人类学习的一个过程，其实就是一个 machine learning 的一个过程。好，那 machine learning 过程呢？那讲那么多故事，还是要回到实体所就是到底有什么东西？那大家可以看到，我们需要要有数据的，要有数据的投入好，那数据我们可以用呃 virtual machine，也可以用 container 来投入，然后呢会。 第一条会存要在刚刚我们讲的 object storage，大部分大家想 o p e object storage 里面。然后呢，还有一个深度学习的一个，呃，我们现在都靠 GPU 去跑，对不对？然后基本上这边是跑 container 会比较多一点，所以呢，会有呃，这边看看到会有 VM container 也都可以使用，然后 container 会喂到这个这个呃训练好的 model，这边我这个一二三四我就不练了，训练好的我们训练那个 model 的 algorithm 就会放到存储的系统里面来，然后我就会。 回到回到我的这个变成定型，就是变成一个一个 model 这个可以使用。所以呢，所以儿子呢去摸了狗的时候呢，他会去测试这个 algorithm 到底是对还是错的，会被咬还是不会被咬。所以这整个就是把我们的这个 machine learning 的这个过程放到我们实体的机器里面来，会长成这样子。所以呢，如果大家要建立一个具备 AI 运算能力的一个呃运算平台，我有几个东西要要注意，就是第一个。 我们要叉八六的一个伺服器，我们要需要 GPU 的这个伺服器，这是需要的。然后里面呢需要呃 OpenStack，或是需要基本上大家喜欢 OpenStack，或是说你可以用 VMware，which is fine。那基本上我这边建议是放呃 OpenStack，因为我们外面一台机器，它里面是放的是 OpenStack optimized 过后的 OpenStack。然后你需要 Kubernetes 在里面，容器在里面，所以一二三是需要的。 然后呢，这个叫 AI process flow，就是其实这整个 flow 是什么意思呢？就是这整个部部分，因为我们刚才讲到深度学习，它有很多很多的呃不同的 algorithm，很多演算法。那不同要应付不同的场景，需要不同的演算法，所以那些东西你要把它做成一个 template，要不是做成一个脚本，或者一个模呃一个，反正做成一个 template。那这个 template 可能要要给模模型些人使用的时候，它必须要。 就是他不需要自己重新建立，他就是利用那个 template 可以直接去做他需要的这个深度学习的应用。所以我把这个整个叫做这整个这整个呃模组，我叫把它叫做 AI Processing Flow。好，我把我这边随便取一个名叫 AI Processing Flow。那这是就叫做服务整合平台，它同时可以支援虚拟机容器跟跟所有的应用，就是把所有的我刚刚讲的所有的那些什么 template 放在这个地方里面。 接下来上面就需要呃大资料，像 Spark 啦、Hadoop 啦这些的资料的分析，大大数据分析的 framework，然后还有这些呃 deep learning 的 framework 都需要在上面。所以如果你要建立一个具备 AI 运算能力的平台架构，需要这几样东西在里面。那这个地方也可以回应到刚刚那个朱经理讲的，其实我们现在国家的这个大数据的这个 data center，为整个整个整个 data center 都具备这些东西，好。 那那因为那个那个那个 project 的那个呃金额很大，所以呢，我就想说，我们这 O I T A 里面，我想说，我们可不可以把这么大的一个数据中心缩成一个小的，然后还可以连到连到那个数据中心，就是缩成一个 hybrid c o n v e r g e e 然后也可以跟它做做对接的方式。所以呢，接下来我们就做这个这个实验，然后那个东西基本上已经在外面叫 IDA，那 IDA 叫 AI 到达的意思。其实我不瞒你说，我是超。 Pure Storage 叫 A I R I，然后我当初写这个文稿时候，我想了好久，我我取我取名叫 IDA，所以它就是叫 AI 到达，然后也比较容易记啊。因为如果大家知道像 A s 省这两个字，然后 A 数字两个字，就是就是就呃 marketing 来讲，最好是两个音节是最容易记的，所以我就取个 IDA，那它是我们试着去做出一个 AI ready 的 H H C I，就是 h y p e r converged 的 infrastructure。 那首先我先介绍介绍一下什么是 i d a 然后 i d a 的设计，然后 i d a 其实不是我们一个独立完成的，其实它还是有呃其他的技术伙伴一起来整合起来的。那第一个 i d a 是一个具备 AI 运算能力哦，这并不是它具有智慧，是运算能力的一个超融合系统。因为现在大家知道呃坊间有 Nutanix 哦，那是很很有名的那个 Hyperconverge 的一个存储系统。 然后基本上我是播了一个，我们这是具具备 AI 的运算能力，意思是说，我里面一定会有 GPU 在里面。好，这是第一个。第二个就是 AIIDA 装有同时可以管理虚拟机跟 bare metal 的 OpenStack，然后呢 AI 运算平台可以连接公有云跟私有云的弹性能力。因为我 IDA 是一个是一个一个 hybrid converge，是一台一体机，它的这个它的这个运算能力硬件硬件硬体的资源还是有限。的。 所以呢，为什么我要连接一个公有云？就是如果在这个硬体的运算资源用完了，我需要 leverage 公有云的资源的时候，它可以连接公有云。我们我们会打算在 L2，就是 Level Two 的这个这一层的网络层把它打通，那就可以同时把它具备扩充的能力。好，那这是第二点的部分。第三个其实就是把这个扩充，就是叫做 Ida 可以将超融合系统跟公有云对接。 中更更完整的混合云的服务，好，这是整个的 IDA 的产品的定义会会是这样子。那我们回到我们的这个架构设计，我这边有三个东西，VM 大家都知道，VM 是什么大家都知道。然后呢，C 就是 Container，然后这个 BM 就是 bare metal，哦，然后。 我们这边底下会有存储系统，会有网路，会有 X86，会有这个 GPU server，然后这边有一层是 Optimized 的这个呃 OpenStack，它同时可以提供 VM、Container，甚甚至 bare metal 的 service。那这个地方呃，我现在外面的 IDA 其实是有装这个，是有装的灰色的部分，可是因为我们时间很有限，我那个做的还不够好，还没有完全的足够的优化。 但是我知道在台湾有几家公司，他把这一层做的相当的完整，还有 portal，然后他们是在专门自律在做这个灰色的部分，就是我在写说这个 processing 这个 f l o w platform 里面同时结合了 big data 跟 AI 的这个部分，那基本上这个地方可以自己做 self build 或是用 third party 都可以，那这个东西我们会用硬件的方法，或是 container 或是 bare metal 方法来支援它的这个计算。 然后再需要我们一个需要一个 portal，那这个 portal 它可以同时连接公有云，它也可以去连接这个这个呃 pass layer 的这个服务的部分，还有管理我们虚拟机的这个这个呃 lifecycle，所以它就组成了整个 i d a 的结构就会长成这样。大家如果等一下在那个外面，大家可以看到那个呃我们旁边摆的机柜，其实我们花了。 其实理论上要花半天可以做完，可是我们花了三天。为什么花三天？因为那个 sponsor Supermicro 很热心，用最新的机器，就是它网卡 driver 的版本不对。 <laughs> 然后呢，我们 GPU server 也是这个 Supermicro 赞助的，非常谢谢他。然后我们在我们内部跑都可以跑 Tensor Flow 些都没问题啊。可是我们到了那个我们把它组起来又不能跑，为什么不能跑？ 因为我们把机器借给欧利威， <laughs> 欧利威把氛围啊，把 BIOS 改了，然后把硬件改了，哇！我们就发现哦，原来有这些问题，我们重新拉了一次，所以我们花了两天到三天把它组起来。然后我们工程师、工程师团队都很高兴，说总算可以拿来做 live demo 了。就拿会场不能开店，因为没有电。 <laughs> 所以基本上外面的机器我们是这 i 达的 basic model，然后它里面长是这样 我们是用一台 s a f e 一台一台 server，然后它，我们是用建议是四 TB 以上，然后两个做两个副本。我们用的一个 s a f e 然后有一个 GPU server，然后有 compute node，然后三个这个 OpenStack controller。那其实其实呃，如果你真的需要扩充的话，compute node 可以扩充 s a f e node 都可以扩充。但是基本上我们外面摆那台机器是长这样子，就是三个 controller，一个 compute，然后一个 GPU，一个 s a f e 然后这是一个很基本的一个叫 basic model，就是很基本的一个 model。事实上，我们做一个比较 advanced 的 model。那其实这个硬体呢，其实不见得按一定要按照我上面写的，它其实可以做成任何的硬体。例如说，我觉得两 U 四够太贵了，因为这台可能要八十万、七八十万，我可能要用一般的标准一 U，那也 OK，没问题。那我只做一个 reference 的这个硬体的需求，例如说。 例如说，呃，我这边做一个，interface，就是有有三个 save，做三个副本，做三个 replica，然后呢，controller 我用两个四用嘛，然后 controller 三个，然后 compute 可以一样可以扩充，GPU server，然后有 switch，然后因为我这边有要用公有云对接的话，基本上我们呃，你可以用数位无线的 portal 去管理呃这个混合云，或是去做虚那个混合云的这个应该讲虚拟机的 life cycle。 但如果你要做一个更真正的混合的做法，其实我们希望后面有个 VPN gateway。那为什么 VPN gateway？其实我们在我们的实验室做过一个用用 VPN 的 service，就是把 o p e n s e c VPN 的 service 拿出来用，可以用，真的可以用，可以省钱。可是我们发现它不是太稳定。所以呢，如果你真的我要做到与公务员对接的话，把 l 柱打通的话，我们这边还是会建议用一个 VPN gateway。 然后为什么我们不用 v p n 的 service？因为我们现在在忙其他的 project，因为要把那个组起来， <laughs> 我们人员没有办法去回到 v p n 回到 c o e 里面去 debug 这个 v p n service 的扣。c o e 所以基本上我们这边暂时 model 是用 v p n gateway 来做这个事情。但这样这样组可能会相对来的贵一些，但是它好处是它可以跟过云对接，然后就会打通。那我来讲就是像 AWS VPC-like 的 service 一样可以做这个事情。 好，那目前 available model 是 basic model，然后这个 advanced model 我们会在后续把它完成出来。那呃后来我就我很高兴嘛，就是把这东西我就推给了一个我们园区的一个厂区半导体的厂商的一个 SI，他很高兴，他看到这东西非常高兴，他觉得这东西可以用，非常非常高兴。但他他他有问题说，天宇有个问题，他说现在那么多 VMware 怎么办？ <laughs> 所以我说好，那我就把我的 slide 多加一页，叫 activate 这个 IDA，要怎么去使用它？就是你可以把现有的 VM 迁移到 IDA，或是 IDA 上面重新建立新的 VM 来开启服务，好。然后跟公务员对接，我刚刚讲过，可以用 VPN 给我来做的事情，我是 VPN service。那将现有 VM 迁移到 IDA，其实是一个 VM 的迁移，其实你如果先用 VMWare，当然就是贵，对不对？那 我们公司其实也做不到 VM 的迁移的技术，所以呢，这个地方我就需要我们的伙伴来做支持。然后，呃，我目前的伙伴是这个叫芝麻开源。那芝麻开源是我多年 IT 朋友、业界朋友他自己出来开的公司，他目前已经 run 了三四年，他的东西也在像接早阿里其实已经有上架他的东西，就是专门把这个 VM 做迁移的服务。所以呢，我就跟他情商，我说，请你用你的中那个这个呃。 Compatible list，它有这个 compatible list，说它哪些东西可以 online，哪些可以 offline，然后这张这个这张表非常清楚，告诉说 v n 迁移不是个问题，有些东西甚至可以 online，有些东西 offline，是让大家知道可以做这事情，那就可以我就可以完成这边写的 v n 迁移到 IDA 上面的这个这个任务。所以呢，因为有这些人的帮忙呢，所以我们 IDA 外面那台机器呢，谢谢有呃有我们自己的东西。 有数位无线的 portal，也有这个这个呃芝麻开源的这个技术组合，这个叫 IDA 的这个这个机器，目前是在 basic model，这个是 available。那最后给我介绍一下我们自己，我们是二零一四年创立在台湾，然后其实我们大家都在十几年都混了十几年，甚至二十年了，然后是有热情的的的的人，然后我们是在台湾唯一有大型数据中心部署跟规划的经验。 然后我们其实我们的初心其实就是真的，其实我在想很久，英文怎么翻译叫不忘初心啊，大家懂不？So 不 e never forget our faith to build up greatest team in Taiwan。哈，就是我们希望在云这个地方，我们可以持续的精进。然后这是我们团队的一开始创立的的这个的的信念啊。然后也谢谢，谢谢我们团队一直努力不懈。因为外面那个 IDA 在组起来之后，其实他们有一天做到十二点，没有没有回家。 <laughs> 谢谢他们，好，所以这就是我们创云创云数据，然后以上是我们的这个简报，谢谢大家。